не булетят Они садиться не хотят А я коров не замечаю Сижу под клюквой и скучаю Ныряет в озеро свинья Она почти совсем как я около реки Надсадно воют пауки Я не хочу быть чьей-то пищей Пускай других себе поищут Я не хочу быть чьей-то пищей Пускай других себе поищут боятся И скоро станут разлагаться Пора отсюда убираться И скоро станут разлагаться Эх, Пора отсюда